Quase 50 golos com a camisola do Futebol Clube do Porto. O futebolista do ano é Moça Marega. O treinador.